Боже мой! У меня нет маски! <laughs> Что, блядь? Так, мы сейчас наверх поднимемся чуть-чуть. Предохранитель, блядь. Опять предохранитель. Ой, блядь, Не выговорил. Пред... пред... Ой, блядь, все, не буду нахуй дальше тебя предохранить. Да, вот все выговорил житель такой, блядь, что за хуйня творит? Здоров, жители, чё, как? Тут тонет нахуй, конечно. Three hours later. Жалко его, конечно, что это. Этот работает как постоянно. Как всегда у нас в деревне. Здоров, жители, чё, как у вас? Здоров, как? Чё, чем занимаешься, житель? Six hours later. Тут выскочил, да? Чем занимаешься, говорю? Все нормально у тебя? Как там у тебя? Нож, нога не болит? А жизнь твоя как? Нормально? Зомби не обижает никто. Только мне... Ты мне только скажи, и я его сразу на место положу. Да, да, я тебе помогу. Типа, я моргнул глазом сейчас. Так. Я моргнул сейчас глазом так. Хоп. Да. Ну ладно, если что, обращайся. Здорово, жители, что у вас э, картограф, э, этот, церковник? Чем занимаетесь сейчас? Разговаривали? О чем? Ну, я ваших освобождал вообще-то в прошлой серии. Э, ну, кто-то мне там говорил, мне кажется... Ты же мне говорил, что там жители пленила, да? Нет? Ну, я, короче, мне, мне все равно, кто там что мне сказал. Я нашел жителей, они были пле, э, пленеты, блин. Там все закрыто было. Там были зомби. Я открыл, там они выскочили, поубегали все, спасались, благодарили меня. Не, он слыхал это, он слыхал, да, он, он знает это. И все знаете, вы что-то скрываете здесь. Я вообще хуй пойму, что у вас за история такая. Каждый день, блядь, что-то новое, блядь, добавляете. Рохера вашего, блядь, идите найдите пиздюлей, дайте, он меня заебал. Ладно, все, не буду с вами долго разговаривать. Типа еще один присоединился. А здорово, здорово. Мы с тобой не здоровались, раз. Мы с тобой здоровались, здорово. Скажи, где там это, э, Рохер? Дома у себя нет? Хм, <laughs> даже, даже не ответил на мой вопрос. Пиздец, охуительно, да? Вот Задал вопрос такому, блядь. Все, давайте, пока, всем удачи, всем пока, да. Че, как огородик нормально растет? Нормально вроде, да? Здорово. Здорово, говорю. Куда он смотрит? Что у меня с маской? <gasps> боже мой! У меня нет маски! Three hours later. <laughs> Что, блядь?